ассалому алайкум бародарони азиз имрӯз навори мо телевизор холодильник кондиционер боша кондиционер нишон медиҳем магазин акай хуршед бозори калхозобод бародарон видеоро то охирша тамошо кардед нархҳо бо хеле арзон шидаги ассалому алайкум ака соз тенҷе матам ака саломат хуб аҳол наст боро хуб тенҷе ака мондаи коро ака и барои подписчикҳо ягон навигари аст ака беҳад навигарои бисёршидаги чӣ намегӯри азака телевизоро арзон шудаге холодилник кондисионер стиральни мошино кондисионерм аст ҳамаш аст ай чанд куба сар мешавад ай нӯҳ куба сар мешавад то дувоздаҳ куба то дувоздаҳ куба ҳамаш аст ом арзон шудагиан ҳамаш арзон шудагиа ҳа иншоалло ина бародаро видео токшо тамошо кунем дар давом видео подписка лайка промош накунем ку ай чӣ сар мекунем ай телевизор сар мекунем ака ина телевизоро ҳастай хоб хоб телевизори э, дута база дура беззащита 800 сомон 800 сомон защита дурш 850 сомон 850 сомон смартш 900 сомон ё 32 бале бале смарт андроидш 1200 сомон бологиш бале смарт андроид 1350 сомон маъниш а размери 32 32 хоб размери ҳаст 43 мегем ва 40 1500 сом 1600 сом бале бале размери 46 ҳаст 46 ҳо 1700 сима ҳаста 1800 сима зашит ду та зашита дура самбуфер дура смарт андроид смарт андроид самсунг оригинал 4к последний модель серияи ҳафтш севним ҳазор севним ҳазор сома качествоаша тамошо кунем сад фоиз ютуб бутуб ҳама чи дорад ҳамаи чи дорад хоб размери 65 оҳо не размери 65 плоски плоски 4к 5 ним ҳазор 5 ним ҳазор бале образ мерои чи оригинал се ҳазор сомон оригинал чиста египит булода ҳаста иш якним ҳазор да бале бале ишам чилисе ин чилисе чилисе якним ҳазор сомон иш качиш пастарака пастарака ва смарт андроид неста неста обычни обычни размери панҷоу панҷ дорем размери панҷоу панҷ 5000 ҳаста бо ҳамкелиш ҳаста ва 4500 4500 ён 4 кан поли ютуб дора нишон мета 4 кан ҳамаш бад хайр ҳаста хайр 4000 сомон бад э, samsung э, lg 4 ка дорем 3800 сомон ва lg обычный простой дорем ва 2500 о размери чанда нака размери 43 43 э, а 43 43 инаш 50 инаш 55 аммо lg гуфта ки ҳамаш стандарт 43 тоза бале бале бале бале ана бад ҳаста бо ин хеле ҳаста вай дута зашита дура вай размери панҷоу панҷ мегӯяд ин уже хитоиша хитоиша севуним ҳазор ям ютуб смарт андро ҳам ҳама чиша дора бале дас и калонка самуфера чӣ қара накард калонка самуфер чек блутуз аҳа ҳазору сад сомон ҳазору сад а бале оригинални оригинални вай качествоаш беҳад назари ананаси боша и парамез гарем халадени кобудай бо инҷа флетко будай инҷа радиатор халадени ко эрони а но беҳад дарунашон бу калони хеле сифаташон нас ҷабоэлҷистирали машинаавтомат норвегия норвегия норвегия хоб баъд блеск ҳастад чорҳазор инаш чорним азор и блеск кадом фирма казоқистон казоқистон шаш килога ё ака не ҳафт килога ҳафт килога шаш килога лg дорам чорҳазору сесад сомон самсунг дорам чорҳазор сомон чорҳазор сомон баъд о баъд лg оригинал ҳастай ин шаш ҳазор сомонай и уже наворот чинай телефон қатӣ мешавад смарт дораву ҳар функсияҳои бисёр дорад акаи баъд гарантияс чи қадар акаира ҳамаш гарантгаранта чанд қадр гарантия дорад ка як сол то се сола шаш ним киловат як тага без сушилка без сушилка бале бале бале дарошам тамошо кунед и ӯзбекистон ака и ӯзбекистон ҳаштоду панҷо сомон шида гамиёд

Ана мигравално коче ли нека? Мигравалновко Узбекистон. Има артел дорум. Хоб. Қай нархошон ин ҳаст? Инеш 1000 сомон дай. Иш 1000 сом, иш 1350 сом дай. Ту хоб ту астай турки 1000 сомон. 1000 сомон? И ай одил да нағза? О, бале, бале, бале. Бад артел дорум. 900 сомон. 900 сомон? Бале. Агар нағза шамия? Бале. Ана консерт чиқара нағза жакты вақт. Куба дорум. дувоздаҳ куба грип дорум аукс дорум инвекторни чанд намуд аст севним ҳазор чор ҳазор чорним ҳазор хулас нахкуба севним ҳазор ҳамаш устрошка дувозда куба чи дувозда куба чор ҳазор ҳастай ва чорним ҳазор ҳастай ана часпонда чиқа мешавака ҳамаш дарзонш дарон часпонда метаҳи ам районда дари районда дусе километр бошад ҷои қариби ҳамаш часпонда ана халадинкои майда будаҷа халадинкои майда инео ҳастай ипарада ҳазору сесад сомон блеск блеск э, чизча э, стиралка шаса бад ё ҳаста шваки шваки ё чанд сума ё 1800 сум иш канта қиматар бо ба ё ба чизшон качисташон дига хела ва калонтош ҳаста айна ё блеск бо арвига ҳаста 2200 сум артил ҳаста 2400 сум ишара даншо ки да немеша бале бале бале на даншо я тамоша кунед ира мешда ки чанд ака 2300 сомона. Агар бачаҳо мақсад карта дошта бошед, карта дода перевод кардан шумо дастрасӣ кардан метавонед. Меша, меша, меша, меша. Баъда ё ҳаст. Ё 2600 сомона. Ина маразинек. Калон тарай. Ин фавлош дони мазо. Дони мазо сомона. Баъда ё дуни. Ё эронян. Эронян. Ё 3800 сомона. Қафош сетка дура. Аа. بعد 4000 دلار داری ایشا ارت 5000 دلار داری بعد 6000 سومونا بود کولر خطی بود کولر да бале иҷода бо кулер дорая а фаҳмо ака баъд и мисол ка стабилизатор пурсиса буд ина стабилизатор амда и чанд мошта нархаш се киловатта ҳаста як ним киловатта ана майдакош ам ҳаст панадак ҳазор бале бале панадакош дусаду панҷо сомон ҳазорак чи da, da hiç հազորակ ուրեդսատ 50 ինչ սեսադմիշ հազորակ բալի։ Ինչի կարդացա, հազորակ իրան աղզա։ Ռասիա մեկնա։ Բալի ակնի մակասը։ Ակնի մակասը։ Բալի։ 400 սոմունա։ 400. Յուր սիֆրավոյան։ Հա։ Այդան Aydan bu. սոմուն։ Kalonları şaban. Kalon Kalon, seklevata 900 somun. 900 somun. Nice. Anamca please, o zaman da please. Hoca haçta pancosun ha? Haçta pancosun. Haftada pancosun, haçta pancosun. Kristosun nazarı. Hulas ana bazadan палати калора бу када мете ин чизо ҳамаш мода ҳаст ҳастан мисол як газ куи када не бошад пакет боша дар магазини мо ҳаст манаш шерали ака шерали аса бале бале вай устои парабалис парабалис ка ягон канало гум шуда боша орам тори када мета ина бозори калхозобода тамошо кардем инҷа бо телевизорро гирон кардем ҳамаш качествоашо навз ина худатон биён тамошо кунем ана агар шумо дар баъза дар плати канала ю када не бошед марҳамат магазин ака хушеда муроҷиат кунед бемоло кори шумора буд када метавон иншоалло дар рӯи экран рақамҳоро ҳатман мемонем занг зане ягон хизмат шид бемоло нами магазин ака хушед омада муроҷиат кунед мешавад бародар азиз як подписка лайка фуромӯш накунед хушомадем ба канали колхозобод тв